Talvez alguns de vocês já conheçam a passagem de Abraão e Isaac. Nessa passagem, Deus decide testar a fé de Abraão, pedindo a ele que mate o seu próprio filho Isaac. O que Isaac fez para merecer isso não está muito claro, mas eu suspeito de algo. Enfim, é no mínimo misterioso porque um Deus onisciente precisaria testar Abraão, já que ele sabia o tamanho da fé do cara. E também, porque um Deus benevolente ia submeter o seu fiel seguidor a uma angústia desse tamanho? Eu não sei. Na minha opinião, isso é coisa de um monstro e não de um Deus de amor. A história pode ser lida em Gênesis 22. E aconteceu depois de todas essas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse, Eis-me aqui. E disse, Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vá à terra de Moirá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo dois moços, e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ok, deixa eu parar aqui. A Bíblia não fala da agonia de Abraão e nem o quanto ele se abalou com a ordem. Aparentemente, ele nem questiona Deus. Afinal, para que questionar? Esse é justamente o ponto da história. Ele simplesmente vai e dorme. No dia seguinte, ele se levanta como se nada tivesse acontecido e segue viagem. Não há nenhuma palavra na Bíblia se ele agonizou sobre o que estava por ocorrer. Não dá para saber se o cara é um psicopata, um robô, que estava pronto para fazer qualquer coisa que Deus lhe pedisse. Aparentemente, se Deus lhe pedisse para ele pilotar um avião e atingir as Torres Gêmeas, ele também o faria, sem questionar. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Três dias de viagem. Isso foi muito premeditado. Uau, ele era mesmo um psicopata. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ou seja, aparentemente ele não queria testemunhas do crime também, pois ele pediu para os seus dois ajudantes ficarem tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então Isaque falou para Abraão seu pai, e disse, Meu pai! E ele disse, Ei-me aqui, meu filho. E ele disse, Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. O menino já estava desconfiado, e aí o pai dele mentiu para ele. E aquela história de não levantarás falso testemunho, como que fica? E com um toque de crueldade, ele ainda fez o menino carregar a própria lenha para o seu próprio sacrifício. E chegaram ao lugar que Deus dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Você consegue imaginar o horror do menino sendo amarrado sobre a lenha? A agonia do pai amarrando o próprio filho? Isso é completamente insano. Em nenhum momento o Abraão parece questionar Deus. Pense nessa cena por um momento. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Nossa, isso é de revirar o estômago. Um Deus que pede algo assim só pode ser um demônio. E o cara parece totalmente disposto a fazê-lo. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão! E ele disse: ei me aqui. Por que, que eles têm que sempre me dizer Amy aqui? Então ele disse: Não estenda sua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Trolhei! Então Deus manda matar o menino só de zoeira. E por que quem dá ordem para matar é Deus, mas quem invalida a ordem é um anjo? Tipo assim, não seria melhor Deus em pessoa ter falado isso? E será que o anjo ficou preocupado com a merda que o chefe dele fez e correu para salvar Isaac? Vai saber. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. Eis que um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Gênesis 22, 1, 13. Tem gente que defende essa passagem absurda dizendo que tudo ficou bem porque Deus não permitiu que Abraão matasse seu próprio filho. Mas isso não diminui a tortura psicológica que supostamente Abraão teria sofrido durante os três dias ao levar a cabo a ordem de Deus até o último segundo. E é claro, sem contar o trauma do menino. E tem gente que afirma que Abraão não mentiu para Isaac quando ele disse que Deus ia prover o cordeiro para o holocausto. Mas se Abraão já sabia que ele não iria matar Isaac, então o teste seria inútil. E na história ele não dá nenhuma dica que ele já sabia quando ele falou isso. Se ele não sabia que Deus proveria, mesmo que tenha feito isso em outras ocasiões, ele mentiu sim. E o pior da história é que Abraão é recompensado por essa fidelidade absurda, mostrando que o que importa é a obediência cega a Deus, mesmo que Deus lhe peça para fazer algo absurdo, imoral e psicótico. Esse exemplo é a pedra fundamental que dá origem a todas as religiões abraâmicas: o judaísmo, o cristianismo e o islã. Mesmo que essa história nunca de fato tenha ocorrido, muitas pessoas podem acreditar que elas devem seguir as ordens do seu Deus ou daquilo que acreditam cegamente. E acreditam que isso é uma virtude. Essa história é ensinada para crianças que são doutrinadas desde pequenas a aceitar que se Deus lhe pedir algo, mesmo que seja tão absurdo como matar seu próprio filho, que elas devem fazê-lo, sem questionar. Como exemplo disso, eu estava no Periscope outro dia quando eu tive essa conversa com um crente não significa ser conivente ou concordar com tudo que a pessoa amada faz ou diz, entendeu? Eu acredito que não é exatamente dessa forma, não. A mãe. Então, mas você está sendo conivente. Sim, mas pode chegar. Me diga uma coisa. Que ele fez algo errado, sim, se, entendeu? Me diga uma coisa. Se Deus pedisse para você matar seu filho, eu nem sei se você tem filho, mas supondo que tivesse. Se Deus pedisse para você tem matar dois, seu filho. Se Deus pedisse para você matar tem. seu filho, você mataria o seu filho? Rapaz, se eu cresço verdadeiramente que ele estava me pedindo isso, o cara tem que fazer, pô. Sério mesmo que você mataria esse filho? Seu filho, se Deus Não, te pedisse para matar? Veja bem o que eu estou te falando. Veja bem, se você verdadeiramente o cara está acreditando nisso, o cara faz, mano. Apesar de que eu, que eu acredito que ele não vai pedir isso. Cara, se, olha, se Deus viesse para mim em pessoa, aparecesse numa bucha, num, num, arbusto pegando fogo, e falasse assim, mata seu filho, eu falo assim, vai tomar no meio do olho do seu. Porque eu não ia fazer de jeito nenhum. Eu ia me negar veementemente, por mais que eu acreditasse que ele era real. Ah, e se eu acreditasse que ele poderia, na mesma hora, dar a vida de volta para ele? Não, não, não, eu não faria isso. Isso é imoral. É, é imoral, eu não faria isso, isso é errado. Nele, não, não interessa, ah, se, eu, não interessa se eu acredito nele ou não. Normal. Não interessa o sacrifício, o horror de ter que matar meu filho, o, o sofrimento. Eu não quero passar por isso. Não, isso é imoral. Eu jamais faria um negócio desse, mandaria ele tomar naquele lugar, cara. Porque seria um absurdo ele me pedir um negócio desse. Seria um, um, um negócio extremamente imoral. Eu não sei como, eu não teria. E mesmo, mesmo que ele existisse, eu jamais louvaria um, um, um pilantra desse, um, um, monstro que pediria uma pessoa para matar o próprio filho. Não, não, nunca, de maneira nenhuma. Eu, eu, eu ainda vou naquela questão de que realmente, quando não se compreende, é a, a falta de compreensão da Mas que falta de compreensão? é que... Você acha que um ser que manda você matar seu filho é digno de ser louvado? Mas eu não estou te dizendo que ele manda. Na verdade, ninguém está dizendo que manda, né? Manda, né na, tô, na Bíblia ele manda, sabe a história de Abraão e Isaac? Você conhece a história de Abraão e Isaac? Conheço, conheço. Uhum. Então, Deus mandou Abraão matar Isaac. Ele manda fazer Sim, isso. Sim, para quem acredita, exatamente. Então, e cê, então, você eu... É. louva um Deus desse que manda o pai, o, o pai matar o filho? Pois é, o que que passava tá na cabeça do, do Abraão, né? Pois é, eu, se eu fosse Abraão, eu falei, não, você, você vai se ferrar. Eu não vou. Eu sei que você é real, eu sei que você pode me esmagar como um inseto, mas o meu filho eu não mato. Entendeu? Então, é, é são argumentos que, é, que nós estamos falando. Tem, a gente tem argumento para passar o resto do ano conversando sobre isso, entendeu? Mas dentro do que tu acredita, eu concordo perfeitamente com, com o teu raciocínio. Não tem como negar. Se não você, tem como exigir uma se você visse, diferente. Se você, visse, se você visse um cara em cima da laje da favela, com uma faca no pescoço do filho, e falando assim, eu vou matar essa criança. Aí você fala assim, não mata não, cara. Você vai matar por quê? Não, porque Deus está me mandando matar. Aí, eu, aí você falar pro cara, não, não vai matar isso aí, por favor, não faz um negócio desse. Não é Deus que está falando com você, é o Satanás. É Deus, você não sabe a experiência que eu tenho. Eu tive uma experiência, Je eh, Jesus veio falar comigo e pediu para matar o meu filho como prova de amor por ele. Você ia acreditar no cara? Rapaz, dessa forma não, não dá, né, Por que não? Você acredita no Abraão? Você acredita um contexto, no Abraão? Mas... Olha, o Abraão disse que começou a ouvir vozes. Depois que ele ouviu vozes, ele cortou a ponta do pinto fora e depois ainda eh, tentou matar o próprio filho. E você acredita no cara que está escrito nisso num livro de, de dois, três, quatro mil anos atrás. Você acha que faz sentido mesmo você acreditar contexto, num cara desse? O contexto ali é outro, né? Que contexto? É o que nós estávamos comentando agora há pouco. Que né? contexto? Né? Qual o contexto que, tá, que eu não estou entendendo? Que contexto? Me explica. Contexto... Eu já li a história toda, não tem contexto. O contexto é Deus manda ele matar o, o filho, e aí ele vai lá, coloca a faca na, na, na, no pescoço do filho, e o anjo disse: Não, não mata não, Deus estava brincando, brincadeirinha. Aí ele fala: ah, Tá bom, então não vou matar. É, é, trolei. o cara, o cara eu, trollou o cara, contexto, bicho. Quando eu falo de contexto, de cultura e de época, a gente sabe que tem culturas Divina mesmo. Mas divina. Deus muda, Deus então, não é então, atemporal, Deus... cara. Deus não, Deus, não é atemporal, Deus não é atemporal, Deus não muda. Sim, cara, mas nós estamos se referindo a um fato que aconteceu há milhares de anos, numa outra época, numa outra cultura, e que não pode ser julgado dentro da nossa condição cultural. Mas o Deus daquela de época hoje, não é o mesmo de agora? Como é que é? O Deus daquela época não é o mesmo Oi? de agora? É o mesmo, mas as coisas não mudaram de lá para cá, muitas coisas não mudaram. Mas, cara, é, é isso é pedra fundamental do, do cristianismo. As religiões são religiões chamadas de religiões abraâmicas, justamente por causa de Abraão. É, ou seja, essa história de Abraão e Isaac é, é um exemplo de. O contexto ali é a obediência cega. Entendeu? É seguir a Deus, não importa o que ele mande você fazer. Muito, as roupas daquela época já não são as de hoje, os costumes já não são de hoje. Tem a ver roupa e costume, pai e né? filho. Pai e filho, a relação de amor tem que é a mesma. A relação de amor e pai e ah, filho ah, sim, sim, é, não, não muda. Aham. Sim, aham, com certeza. Mas é, é o que eu estou te falando, cara. É, são, são, são simplesmente argumentos, entendeu? E eu não tiro a tua razão, porque dentro do que tu crê, é perfeitamente, para mim, é perfeitamente aceitável que tu pense dessa forma. Eu, eu não acho que tu deveria pensar nem diferente. Cara, olha, se eu... eu não cresço, eu pensaria exatamente dessa forma. Olha, eu gosto, eu gostaria de pensar. Eu gostaria de pensar sinceramente que se Deus pedisse para você matar seu filho, que você ia mandar ele se ferrar e não ia fazer uma coisa monstruosa dessa. Porque eu acho que você é melhor do que isso. Mas eu não acredito. Eu não acredito que, que você ia. Igual, eu, uh -huh. eu tenho dificuldade em acreditar Ei. nisso. É, dizer isso, que se eu realmente não cresço, cara, não tem quem fizesse, pô. Eu não tenho como pensar diferente. Entendeu? Acontece que tudo vai na mesma questão. Compreender, compreender o plano de Deus. Entendeu? Eu acho que. Eu acho que esse plano de Deus é muito confuso, muito insano, não faz o menor sentido, ele só não pode, para mim ele não pode ser real. E um, e um, Deus que uhum. manda o pai matar o filho, ele para mim não merece ser louvado. Mesmo que ele seja real, ele não merece ser louvado, porque isso é uma monstruosidade sem tá. tamanho. Então, no caso, tu julgaria ele por esse fato narrado claro, na Bíblia, né? Claro, de... claro. Minha moral é muito que é melhor do que a do seu Deus. pai matar um filho. Eu acho, eu, eu acho que, sinceramente, a minha moral é melhor do que a de Deus. Não tem uhum. nem comparação. É muito melhor. Eu não mandaria nenhum, nenhum pai matar seu filho de maneira nenhuma. Eu não, eu, eu não mandaria uma pessoa ser punida eternamente, né, por toda a eternidade, por um crime que ela cometeu finito. Jamais faria um negócio desse de ficar torturando o cara por toda a eternidade, por milhões e milhões de anos sem chance de redenção. Isso é, um, um, é uma coisa abjeta, uma coisa monstruosa, sem tamanho. É difícil dizer se ele realmente acreditava nisso, se ele realmente ia levar a cabo ou se ele estava só brincando. Talvez ele fosse um troll, vai saber. Mas seja como for, há crentes que realmente pensam assim. Que dada uma ordem, seja seu pastor, irmão ou mesmo vozes vindas de sua cabeça, que é perfeitamente aceitável fazer as coisas mais insanas que você possa imaginar se você realmente acredita nelas. Por exemplo, o pastor Jim Jones, em novembro de 1978, comandou os seus fiéis que cometessem suicídio. Essas pessoas acreditavam que Jim Jones era uma encarnação de Cristo e mais de 900 pessoas morreram. Algumas crianças foram assassinadas pelos próprios pais ao comando de Jones. Da mesma maneira que Abraão estava pronto para matar Isaac, essas pessoas levaram a ordem a cabo porque elas acreditavam, sem questionar, na divindade de Jim Jones. E a fé é considerada por muitos como sendo uma virtude thousands of miles from the United States, invested everything we had. And so they would side with Jim Jones. A religião é um insulto para a humanidade. Com ou sem ela, você terá pessoas boas e más. Mas para as boas fazerem coisas malignas, isso só se faz com religião. Steven Weinberg Como sempre, muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se você não gostou, o seu dislike também é bem-vindo com os seus comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais e se inscrever no meu canal para mais vídeos. Para assistir discussões como essa ao vivo, você pode me seguir no Periscope. O link para o aplicativo está na descrição. Se você quiser ver mais vídeos como esse, você pode ver esse vídeo que explica a diferença entre ateísmo e agnosticismo ou essa série sobre a entrevista que o pastor Rodrigo Silva deu ao jogo. Até a próxima!